Ард олны дунд Манлаа Баатар баргын дамдын сүрэн хэмээн авдарчсан Жамсрангийн дамдын сүрэн болоо Богд хаант Монгол улсын цэргийн нэрт жанжин Монголын тусгаар тогтнолын төлөө цогтоо тэмцэгч нэгэн байв. Тэрээр 1871 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдөр Хөлбөмбөрийн нутаг буюу одоогийн бүгд найрамдах хятад ард улсын өвөр Монголын өөртөө засах орны Хөлбөмбөр аймгийн шин бараг зүүн хошуу нутагт Жамсрангийн герт мэндэлжээ. Тэр болон Хөлбөмбөр нутгийн уугуул Монгол үндэстний нэгэн ястан болох бараг хүн байв. Харин түүний эцэг эж амсран нь нутаг усандаа ном эрдэн болон бичиг үсгийн соёлоор ихэд хүндлэгдсэн нэгэн байж Тиймээс хүү Дамдын сүрэнг Эрдэм номонд ойр өсгөжээ. Дамдын сүрэн 7-8 наснаас эхлэн нутгийн бичээч хүнээр манж Монгол бичиг заалгаж, нутаг усандаа туслах бичээчин ажил хийдэг болжээ. Гэвч хожим түүний эцэг нас барсан тул эцгийнхээ оронд нутаг усныхан ноён болохоор үе үлрэн сонгогдов. Мөн шин ноёд дарга нар заавал Манжин эзэн хаанд бараалхдаг байсан тул тэрээр 1908 онд Манжчин гүрний эзэн хааны өмнө бараалхахаар явсан байна. Иймхүү тэрээр Манжин эзэн хаанд бараалхах үед мөн Бээжинд ирээд байсан халахын Түшэт хаан аймгийн жанжин Чинван ханд дорчтой танилцсан дотн нөхөрлөх болсон байна. Улмаар тэд Манжин төр хэрхэн ядсарч байгаа талаар яриад зогсохгүй Зөвхөн халах гэлтгүй нийт монголчууд урууд шүдмэт эвлэлтэн нэгдэж манжаас садж тусгаар улс болох ёстой гэж ярилцсан байдаг. Чухам энэ үеэс эхлэн дамдын сүрэн их орон тусгаар тогтнолынхын төлөө тууштай тэмцэж эхэлсэн юм. Дамдын сүрэн нутагтаан босож ирээд ханд доржтой хэрхэн танилцсан болон тэд хоорондоо юу ярьсан талаар нутгийн ард олондоо ярих болов. Дамдын сүрэн манжчин улсын шин засгийн бодлого нь Монгол үндэснийг хэрхэн колоничлох, улмаар уусгаж алга болгохыг сайтар ойлгож байсан тул бараг ясны дунд тусгаар тогтнолын үзэл сурталын салхийг оруулсан байна. Гэтэл энэ үйл явдлаас хэдхэн жилийн дараа 1911 онд халахын их хүрээг Манж хятад сэргээс чөлөөдөж, богд гэгэнийг хаан ширээнд задж, халах Монгол тусгаар тогтносон мэдээ бараг өвөр Монгол Шинжаан уугар Дээд Монгол зэрэг угсаа нэгтэн монголчуудад 200-ны турш сонсоогүй баярт мэдээ дуулгачээ. Энэ мэдээг сонссон олон монгол ястнууд халахын тусгаар тогтнолыг дэмжин нэгдэн нийлж нэгдсэн их улс байгуулахын төлөө манжин засаглалыг түлхэн унгаахаар тэмцэх болов. Харин дамдын сүрэн энэ тэмцлийг түүчээсэн 1911 оны 9-р сард баргын ноёдтой нууцаар хурдтан Манжин дарлаас салахар шийдэж бараг нутаг даяар бүх нийтийн цэрэг татлага явуулан 1912 оны 1-р сарын эхээр нутагтаа байсан бүх Манж хятад цэргийг хөөн зайлуулж улмаар 15-ны өдөр эрх чөлөөгөө олсноо тунхаглаж богд хаант Монгол улстай нэгдэн нийлж байгаахан зарлсан юм. Мөн баргуудах халах Монголтой нэгдэн нийлж байгаа шийдвэрийг богд хаант танилцуулахаар долоон бараг ноён нийслэл хүрээг зорьсны нэг нь Дамдын сүрэн байв. Дамдын сүрэн Богд хаант Монгол улсад нэгдэхээр баргуудыг толгоолон нийслэл хүрээнд ирсэн ба Богд хаан түүнийг ихэд цаашаан Монголын гадаад яамны дэд сайдаар томилсон байна. Улмаар Богд хаант засгийн газраас 1912 оны хавар ховд баруун хязгаарыг чөлөөлөх шийдвэр гаргаж цэргийг захирах сайдаар бичиг хэргийн эрдэмт бүрэн боловсрсан баргын дамдын сүрэнг халахын магсар жавын хамт томилжээ. Магсар Жав болон Дамдын сүрнээр тус тусдаа ердөө 25 цэрэг дагуулan ховдыг зорив. Тэдний гол зорилго нь ховдын нутагт суугаа Монгол ястнуудыг цэрэгт дайчлах явдал байв. Харин 1912 оны зун гэхэд тэд ховдын баруун хязгаараас нийт 5000 орчим монгол цэргүүдийг дайчилж чадсан байна. Ийхүү их цэрэг цуглуулсан даруйда тэд Манж хятад цэргүүдийн бүгж байсан ховд хотыг бүсэлж, хоол хүнс болон нэмэлт хүч ирэх бүх замуудыг хаасан байна. Мөн дамдын сүрэн магсарж аваар толгойлуулсан Монгол цэргүүд хятадын хэрэм бэхлэлтийг үе үе дайран давталж, дайсны цэргүүдийг өдөөн төрхөрч, хэрмээс нь гаргаж ирэн тав талаас нь дайрч хүчийг нь барагдуулах зэргээр эртний монголчуудын арга барилаар тулалдаж, мөн манжаас ирж буй нэмэлт хүчийг нь отолтонд оруулан бүгдийг нь хятаж, буу зэвсгийг нь олцлох зэрэг үйл ажиллагааг 2-оос 3 сарын турш хийсээр эцэстэн 1912 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдөр ховдыг чөлөөлөх шийдвэрлэхт арилтан хийж, 8 дугаар сарын 21-ний үүрээр Ховд хотыг бүрэн чөлөөлсөн байна. Энэхүү ховдыг чөлөөлөх дайн нь Монголын тусгаар тогтнолтод тун чухал үйл явдал байсан бөгөөд Монголын баруун хязгаар бүхэлдэн эрх чөлөөтэй болж богд хаант Монгол улсад нэгдэн орох эхлэл болсон юм. Мөн үүнээс гадна Монгол цэрэг Манжин цэргийг бут цогсон баатарлаг мэдээ нийт Монгол нутагд даяар тархсан тул Монгол туурхтнуудын сэтгэлийн гүнд байсан үндэсний эрх чөлөөний төлөөх тэмцлийн төлөв нь улам бүр бадамлаж эхэлсэн байна. Тийм ч учраас Дамдын сүрэнгийн уг гавьяаг богд хаан ихэд өндрөөр үнэтж Дамдын сүрэнг үе үлрэн залхамжтайхаа засаг төрийн ноён Цэргийн жанжин Манлай Батар цолоор шагналсан түүхтэй. Мөн уг явдлын дараагаар Өвөр Монголын олон хошуунд Манжин сэрэг тэмцэл өрнөж олон арван ноёдууд урд зүгээс богд хааныг зорин ирж бараалхан халах Монголд нэгдэж байгаагаа илэрхийлсэн байдаг. Нэгэнт хамаг Монгол туурхдаг нэгдсэн үзэл санаатай болж эхэлсэн тул дундад иргэн улс өвөр Монголыг цэргийн хүчээр өөртөө авч үлдэхээр их зэрэг илгээсэн байна. Гэвч үүний хариуд Богд хаан Монгол цэргийг өвөр Монголын нутагт илгээн өвөр Монголыг бүрэн чөлөөж дундад иргэн улсын их цэргийг цагаан хэрэм давуулан хөөн зайлуулах зарлиг болгосон юм. Үүнийг түүхэнд таван замын байлдаан хэмээн нэрлэдэг. Өвөр Монголыг чөлөөлөх, улмаар нэгдсэн Монгол улсыг байгуулах гэсэн 1913 оны 5 замын байлдааны Монгол сэргийн ерөнхий удирдагч Жанжин нь Манлабатар дамжин сүрэн байлаа. Энэхүү байлдааны үеэр Монгол цэрэг маш эрчимтэй давшиж, өвөр Монголын шивийн гол улаан цав, сахарын нутгаар томоохон байлдаануудыг хийж, хятад цэргүүдийг тухай бүрт нь явсаар байв. Ийхүү 1913 оны 9-р сар гэхэд Өвөр Монголыг бүхэрдэн хятад цэргээс чөлөөдж, Монгол цэрэг Эртний Баатарлаг өвөг дэдсээсээ хойш олон зуун жилийн дараа дахин цагаан хэрмийн гадна тулж очилсан байдаг. Манлай Баатар Дамдын сүрэнгийн өдөртсөн их цэрэг ийхүү язалт байгуулж байсан ч 1913 оны 11-р сараас эхлэн унаа хүсэг хоол хүнс сэр зэвсгийн хомсдолд орж ихэдсэн тул арга буюу ухрах болсон байна. Хэрв энэ дан урт хугацаанд үргэлжлэх бол өөрийн улсад ашиггүй гэдгийг ойлгосон дундад иргэн улсын засгийн газраас богд хаант Монгол улсын засгийн газарт өвөр Монголоос сэргээн татахыг дайны зогсоохыг удаа дараа шаардаж байв. Улмаар шаардлагыг хүлээн авахгүй байсанд Оросын хаант засгийн газарт нөлөөлж Орос улсаас ч мөн уг шаардлагыг манад хүргэх болжээ. Ингиж их гүрнүүдийн шахалт шаардлагад унсан богд хаант Монгол улсын засгийн газар Тусгаар тогтнолын асуудлаар гурван улсын гэрээг хэвэл дайныг зогсоож сэргээ татна гэсэн хатуу шийдвэрийг хүргүүдж мөн тэрхүү шаардлагыг хаант Орос болон дундад иргэн улсын засгийн газар хүлээж авснаар энэ дайн дулсхур болсон юм. Дамдын сүрэн бол зөвхөн цэргийн жанжин төдийгүй Монгол улсын гадаад харилцааны нэртэд зүтгэлтэн байв. Тэрээр 1913 оны 3 дугаар сард Монгол төвдийн гэрээ байгуулахад 1914 онд Монгол Орос хятад гурван улсын гэрээ хэлэлцсэн эхлэхэд Монголын төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд багтсан байна. 1914 оны 8 дугаар сараас 1915 оны 5 дугаар сарын 25-нд явагдсан Хяхтын хэлэлцээрт Дамдын сүрэн Монголын төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд багтаж Монгол үндэсний нэгдмэл улс байх ёстой гэсэн байр суурин дээр тууштай зогсож байв. Энэ байр суурийг Орос хятадын төлөөлөгчд шүүмжлэн хилэлцээрээс түүнийг татахыг олон удаа тулган шаардсан учраас Монголын засгийн газар арга буюу дамдын сүрэнгээ хилэлцээрийн дундаас эргүүлэн татсан нь Монголын төлөөлөгчдийн байр суурь эрс сулрахад хүргэсэн юм. Хилэлцээрийн эцэст Монгол улс автономт улс болж ихэнх баргууд бүгд найрамдах хятад улсын бүрэлдэхүүнд үлдсэн байна. Хоёр их гүрний тулхан хүлээлгэсэн гурван улсын хилэлцээр нь олон өргөгдсөн Монгол улсын тусгаар тогтнолыг цуцсадж Зөвхөн халахын дөрвөн аймаг болон Ховдын хязгаарыг гадаад Монгол гэдэг нэртэйгээр дундад иргэн утсын харьяанд автономт эрхтэй байлгах болсонд Дамдан сүрэн ихэд хэлэгнэж байлаа. Гэхдээ зөвхөн Дамдан сүрэнч биш, нийт монголчууд хэлэгнэж байв. 1918 онд Манлабаатар дамдын сүрэн цэргийн явдлын яамны дэд сайдаар ажиллаж байхдаа орон нутагтаа төр чөлөөгөр очсон байна. Энэ үедээ дээрэм тоног хийж ард олныг айлгаж байсан хоёр хулгайчийг барьж цаазадсан тул хууль бусаар хүний ам хүнөөсөн хэрэгээр богд хааны зарилгаар жанжин цолыг нь хурав. Гэсэн ч удалгүй 1919 онд жанжин цолыг нь эргүүлэн олгож улс бүр шар хүрэн цол болохоо богд хаан онцгой гавья байгуулсан хүндэс хоёрхдаг Эрдэнийн очир одонгоор шагнасан байна. Гэтэл 1919 онд Хятадын их зэрэг гинэтхэн Монголын нутагт хавдан орж ирэн Монголын автономт засгийн газрыг унгаж нийслэл хүрээнд богд хааныг удирдагчийнхаа хөргөнд мөргүүлэхэд зүүн хязгаартад цэрэг захирч явсан Манлай Баатар эрс эсэргүүцсэн Хятадын эрхэнд орж болохгүй гэсэн яаралтай өвчийг богд хаанд дэлгэхийн зэрэгцээ. Цэргийн хүчинд тусгаар тогтнолоо хамгаалах хэргийг би өөрөө мэдээ хэмээн хэлжээ. Төд удалгүй Манлай Баатар дамжин сүрэн нийслэл хүрээнд ирэв. Хятадууд Монголын автономт эрхийг нураасан үйл явдал нь нийт монголчуудын зэвүүцлийг хүргэж байсан тул үндэсний эрх чөлөөний үзэвтээ хэд хэдэн улс бүлгмүүд байгуулагдсан байна. Энэ дотор дамдын сүрэн тэргүүтэй ноёдын бүлхэм байсан бөгөөд Монгол Ордын намын бүлхэмч мөн ноёдын бүлхэмтэй хамтран тэдний нөмөр нөөлгөнд ор үйл ажиллагаагаа явуулдаг байв. Харамсалтай нь уг мэдээ хятадын цэргийн эрхтний сонорт хүрсэн тул 1920 оны намар Манлабаатар дамдын сүрэн Хатанбаатар Магсарж ав нарыг баривчлан шоронд хорьсон байна. Манлабаатар дамдын сүрэн хэдийгээр хятадын шоронд хоригдож байсан ч өөрийнхөө тэмцлийг үргэлжлүүлэн мэдүүлэг өгөхөөс татгалцсаар байв. Иймд түүнийг хятадууд 107 хоногийн турш хэрсгэгээр ирүүдэн шүүж тамлан зовоосны эцэст 1921 оны 1-р сарын 27-ны өдөр би хятадуудын дэргэд хэвтээгээрэн үхэхгүй химээгээд босоогоор хан налан нас барсан түүхтэй. Мөн тэрээр хэрв би энэ шоронгоос гарах юм бол цагаан хэрэм хүртэл бүх хятадуудыг хүүс тэмтрэх болно гэж амлаж байсан гэдэг. Энэ ч утгаараа 20-р зууны эхэнд өрнсөн монголчуудын оюун санааны болон зэр зэвсгийн тэмцлийн гол толгойлогч болох Манлай Баатар дамдын сүрнэн нь Монгол туурхтны дотроос төрөн гарсан эрэлхэг их оронч хөвгүүн байв. Мөн сонирхуулаад хэлэхэд 2017 онд их авраг Асашорио давагд орж Манлабатар дамдын сүрэнгийн хүү Дотсон Вангийн зээ охин Самжив хэмээх хөгшөнд их үрсийн баярыг тохиолдуулсан Дархан хотод хоёр өрөө байр бэлгэдсэн байна. Энэ бол гарцаа байхгүй их түүхэ Ахмад үеэ хүндэтгэн харьцаж буй их хүндэтгэл юм.